しちょっと苦戦してしまったけど、うでも一応これでブロック通過、明日だ明日、明日俺がこのベスト・オブ・ザ・スーパージュニア制覇した時には ガラッと新日本ジュニアの景色が変わるぞああまあ今日の対戦相手亮とはまあね昔からまあ知ってる中で、まあ、こうやって試合できたのもまあ ちょっと感慨深い部分もあったけど今回は、そういう鑑賞には浸らず勝ちにこだわったその結果がこうなったと思う、とりあえず明日まあ向こうからねまあ来るのはまあまだ これからだからちょっとまだわからないけどまあある程度自分自身予測ついてる相手がいるんで、うん、まあそういつとできればいいな。Yeah, sorry. No, it's okay. Ah. It's okay. It's alright. Ah. Yeah. つなげなかった。ああ、負けちまったよ。勝てなかった。オスプレイにつなげなかった。 はあ、はあ、くそ、はあ、2年目も、2年目、はあ、3勝4敗、はあはあ、でもね、はあ、俺が初出場の時言った言葉、あの言葉、はあ、忘れてないから、実行してみせるから、はあ、諦めてないから、はあ、必ず、必ず受賞してみせる。そのためにはもっと、風を。 風を鍛えなきゃいけない、はあ、もっと鋭くもっと大きく、はあ、でもねスーパージュニア楽しかったよ、はあ、莫大なね経験になった、はあ、ありがとう成長できたよああといや石森大治ああ石森大治ああ強かったああ勝てなかったよなんかね ボンソルジャー下り大使スーパースター下り大いし。なんかね僕がスターって言ってんのもさ少なからずなんか彼に影響された部分もあるんじゃないかなああとはそうだねソーリーオスプレイ間違ったああ